up up иду по улицам ночным, глаза закрыты Подружка в забвении, иду во спасение В глазах покраснения настигли сомнения а Эх, красная девица, ты можешь довериться Иду по улицам, ночные глаза закрыты Мое настроение рандомно и временно Но а в море течения уносят сомнения э -а -а -а. Э, красная девица, ты любишь довериться yogis, the yogis.